Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Freak, bienvenidos a un nuevo video de reacción. Y ahora, por fin, después de unos cuantos días, por fin tengo oportunidad de ver completo el video de este, ah, lo llaman eh, Character Short, que es básicamente un video relacionado a un personaje exclusivo de Ruby. Y en este caso nuestro primer video oficial que tenemos en la recta hacia el volumen 5. Así que vamos directo al video, no quiero esperar mucho y vamos a reaccionar a él. Es un video corto, 4 minutos. De hecho, dura casi un poco más que los videos de Chibi así que será fácil de, editar. Así que vamos directo al video, chicos. Ok, primera escena que tenemos y son rosas congeladas. Así que bueno, en la portada del video está Wise, así que creo que va a haber algo relacionado con Wise. Y lo otro es que tenemos rosas congeladas. Es, no sé si algo relacionado con White Rose. Quizá, no quiero descartar nada. Así que vamos a ver. Uh, la música, como siempre. La música siempre me toma, me toma por sorpresa en Ruby. Da un poco más de volumen. Posiblemente este video tenga copyrights gracias a esto, pero no me importa. Wise. Está usando el traje de antes del volumen 4. ¿No? ¿Soy yo o no tiene la cicatriz? Grimms blancos. Son los de poder, los que utiliza de poder para invocar. Es la única donde he visto Grimms blancos. Uh. Sí, no tiene la cicatriz. ¿Eso será antes del volumen 1? Uh, esa animación se ve excelente. Esa es posiblemente la primera animación en combate que tenemos de Wise en, la nueva, el nuevo estilo de animación. Quiero poner atención en la canción. Uh. Y sí, definitivamente son invocaciones. ¡Wise! Es posiblemente la más badass que hemos visto de Wise. algo me pues, dice que eso no es el último. Es... Oh, pensé que era un nuevo tipo de Grim. What? healthy help me. ¿Está Winter con ella? ¿Eran las invocaciones de Winter? I'm not always going to be around to save you, Weiss. I'm sorry. I'll get better. No hay duda de que lo hizo. volvemos a Mirror Mirror. Por cierto, una de mis canciones favoritas. Oh, es... Entonces sí fue un flashback. Antes de que tuviera su cicatriz. Volumen 5. Octubre 14, chicos. No, no se olviden de esa fecha. No creo que nadie pueda olvidarla. Pero, ok, vamos a analizar unas cuantas cosas aquí. Ok, primero que nada, está utilizando el traje de volumen 1, 2 y 3. Y segundo, no tiene cicatriz. Así que esto nos dice que posiblemente esto sea antes del tráiler blanco. Y posiblemente esta sea la versión más joven de Wise que hemos conocido hasta ahora. Los segundos son los, los Grims blancos, que según no me equivoco, son los que, que Winter invocaba gracias a sus poderes Creo que eso lo demostró en el volumen 2, si no me equivoco. Eh, invocando a un Ursa, un Grim Oso. No recuerdo fue en el segundo o en el tercero, pero ella demostró este poder eh, trayendo a la vida un, un Grim blanco. Entonces, esto me suena que es un entrenamiento simplemente eh, planeado por Winter. Ok, otras cosas que encontré es que justamente detrás de Wise en este momento ahí está el logo que ella utiliza para su magia, que creo también es el logo de la familia eh, Eso creo. Pero eso me dice que por ejemplo, posiblemente están dentro de los terrenos de la familia SNI, no sé, quizás su mansión o quizás dentro de alguna de sus tantas propiedades. Lo que recalcar es que me encanta cómo se ve Winter en, esta animación. Es la primera vez que la vemos en esta animación y creo se ve espectacular. Eh, lograron muy bien el diseño, no hay ningún cambio en su diseño, por cierto, a diferencia de, bueno, aunque realmente esto sería en el flashback, entonces sería muy normal que no hubiera cambios. Eh, y por otro, a pesar del cambio de animación, se ve muy similar al que teníamos inicialmente pero se ve muy muy bien, de verdad me encanta cómo se ve esta versión de Winter. Y por último regresamos a Wise al momento actual, quiero suponer, donde se encuentra aún de camino, no sé a dónde, pero se encuentra de camino hacia allá eh, que este fue el último punto en el que le dejamos en el volumen 4, si no me equivoco. Esto fue lo último que vimos de ella A finalizar el, el último episodio del volumen 4. Y bueno chicos, eso fue lo, lo, que pude encontrar eh, detrás del trail de este short eh, character short de, Wise, esperando en la recta final hacia el volumen 5. no sé si veamos flashbacks de todos los personajes, es decir, de, lo, de Ruby, Blake y Yang o simplemente veamos un qué están haciendo ahora mismo. Eh, empecé creyendo que este era un flashback, pero realmente es un sueño de Wise que tiene en el momento, en este mismo momento. Es decir, estamos hablando del presente. No sé si sea la misma situación para Jan, Ruby, Blake, ah, o simplemente vamos a tratar de lo que están haciendo ahora mismo. O, o si podemos ver cosas de su pasado. Eh, personalmente me encantaría ver el entrenamiento de Ruby con, con Crow antes del tráiler rojo. Me encantaría ver eh, qué está haciendo Yang ahora mismo. Y me encantaría ver cómo fue la relación de, de Adam y Blake antes de que del tráiler negro. Eso me encantaría verlo. Pero bueno chicos, esos son mis mis pensamientos y las cosas que pude descubrir dentro del, del tráiler eh, que acabamos de tener. Y bueno, díganme ustedes qué descubrieron. Oh, por cierto, otra cosa que tengo que recalcar, la canción es excelente. Lo escuché de nuevo para poder escuchar la canción completa. Es un 10 de 10. Eh, hay referencias a Miro Miro y referencias también a otras eh, pocas canciones que tienen dedicadas a Wise. Pero esta en especial habla más de la identidad de Wise, que creo que es el momento que tiene ahora, saber quién es realmente o quién quiere ser. Quiere seguir siendo parte de la familia Snee, quiere crear su propio nombre a través de la familia Snee, o quiere crear su propio nombre sin ese apellido que, tanto la atormenta. Así que bueno chicos, este es el video hasta ahora, este es el primer character short que tenemos, eh, ya espero que muy pronto tengamos también el de Ruby, el de Junk y el de Blake. Así que díganme ustedes chicos qué esperan, cuál será la siguiente de las chicas que tengan un otro video como este y déjenme en los comentarios qué, cosas pudieron encontrar en, el video que yo no, quizás yo, me salté algún detalle y me encantaría escucharlo de parte de ustedes chicos. Y bueno, yo lo dejo hasta aquí chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado, soy Luis Lobo Freak y nos vemos en la siguiente. Bye